para para ada dua bunga ting ting ting uh cium cium cium cium popo berangkat ya halo halo aku Yoson la la la la la aku suka ngedance aku suka ngedance aku suka di aku suka dikepang tapi sama Mia padahal nggak boleh dikepang hmm. ini bunga apa aku suka bunga apa sekantung bunga pang ini bisa aku makan semua nggak ya? Bisa nggak ya? Mm, mm, mm. Aku mau makan bunga pang semuanya. Hop, hop. Ya, gak jadi. Hmm. Taruh di mana tuh? Yap. Hmm. Lihat kepanganku. Huh. Hmm aku nggak dengerin kata-katanya Mia beneran aku nggak cocok kalau di Kepa ya jadi aku urai lagi rambutku ini bunga opang aku mau makan ye satu bunga opang selamat makan hit hit hit jadi bunga opangnya lagi berenang ceritanya hop Nyam nyam nyam, enak. Satu lagi, nyam nyam nyam. Joget joget. Uh, enak. Wah, wow. dadang. Sekian video dari Hyoson dengan pengisi suara Mia. Dadah.